está fechadinho, está Então a gente vai começar por essa sala aqui. Mas antes eu quero fazer um... quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se inscreveram no canal, aqui no canal Mais Brasil? Se não se inscreveram, se inscrevam agora, porque eu quero muito, mais muito que vocês se inscrevam para ajudar muitas pessoas. E também para a gente ganhar like. Então, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando os sininhos de notificações. Então, vamos começar aqui o percurso pela sua sala. Bom, primeira coisa que nós vamos apresentar é o pula-pula. Esse pula-pula é tão divertido que eu nunca, nunca mais, mais pulei em pula-pula. Aqui é onde a gente sobe, mas a gente, quando a gente termina a gente não tira. Tipo assim, a gente já entra com o sapato. Tipo assim, ó, a gente tem que entrar com o sapato. A gente não já, tipo, tira o sapato, a gente já entra com o sapato. Aí, a segunda coisa que a gente vai apresentar é a piscina de bolinhas. Piscina de bolinhas, a gente também entra com o sapato. Ó, a gente entra com o sapato. Não tem problema, não, não tem problema de sapato, ó qualquer hora Coffee balé, Coffee Balé. Essa é toda a minha escola, as decorações estão todas maravilhosas e por isso eu agradeço todas as minhas tias e todos os meus amigos, é muito bonito. E agora vamos para a segunda sala. Agora vamos para a aula. Thank you. thank you